मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज हामीले यहाँ अन्डा र आलुको तरकारी बनाउँदैछौँ हामीले पहिले नै आलु उछानेर रेडी बनाएको हुनाले यसलाई हामीले मिलाएर काट्दैछौँ यो अन्डा चाहिँ हामीले किन प्रयोग मिलाएको भनेपछि तरकारी टमाटर कलाइसकेपछि पहिला हामीले मर मसला पनि हुन्छ सबै हालिसकेपछि आलु हामीले फ्राई गरेको अन्डालाई मिलाएर काट्छौँ अन्डालाई जहिले पनि दुई टुक्रा बनाएर काट्नुपर्छ यसो गर्दा अन्डामा एकदमै मिठो स्वाद पानी राखिसकेपछिको हाम्रो तरकारी रस एकदमै मिठो र स्वादिष्ट हुन्छ अन्त्यमा चाहिँ हामीले फ्राई गरेर काटेको अन्डालाई माथिबाट राख्छौँ अन्डालाई राखिसकेपछि कागती र धनियाँ राख्छौँ यसरी हाम्रो अन्डा आलु र घेराउको तरकारी तयार भएको छ आज हामी चाहिँ तरकारी पाक्नुभन्दा दुई मिनट अगाडि यसलाई लेमन हाल्छौँ लेमनलाई यसरी काटेर